tocar no paredão Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bocetão enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim mexe que eu tô gravando você pagando Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando você pagando Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando você pagando Faz, faz, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando você pagando ah, Olha meu parceiro Alex fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bocetão enquanto eu aperto o pin. Melhores amigos pode postar aquele videozinho Então se prepara, vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você vai, vai, vai, vai Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando Isso é Cleiton e David cantou O Fera do Piseiro Eu ouvi Brasil! do DJ Já sabe que é RT Novinha faz é mal tempo que eu tô aqui de olho em tu Com umas amiguinhas mexendo o mundo Tô ficando darado, louco pra saber Será que é hoje que eu fico? Novinha faz é mal tempo que eu tô aqui de olho em tu Com umas amiguinhas mexendo o mundo Tô ficando darado, louco pra saber Sério é que é hoje, vai. Vou! Patrulha Digital. Bora, meu do Nordeste. Tamo junto. A minha paz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com umas amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando darado, logo braço a ver Será que é hoje que eu fico? Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com umas amiguinhas mexendo o bumbum Eu tô ficando darado, logo pra saber Será que é hoje que eu fico com você? ¡Suscríbete! saca, Cola colhe nós Porque nós é vaqueira, nós é da barraria É filho de fazendeiro, nós gosta de dançar Forró bem coladinho, contesta, contesta Laça na verdade, nós bebe uma gelada Descendo o suor, aqui na barraria O cabra nunca dança só Se quiser namorar, pode chegar pra cá Aqui na barraria você dança sem beijar Nós troca a noite pelo dia Porque nós é da barraria Aqui o esquema é mais embaixo coração é cabra macho Nosso forró é swingado Que é pra ninguém ficar parado É o piseiro que tá tocando E a galera só dançando Bora meu vaqueiro, plaquinho moral E tamo junto nós Porque nós é vaqueiro, nós era é barraria é Filho de fazendeiro, nós gosta de dançar Forró bem caladinho, contesta, contesta Dançar apertadinho, nós bebe uma gelada Pra deixar o suor Aqui na barraria o cabra não dança só Se quiser namorar, pode chegar pra cá Aqui na barraria você dança sem beijar Nós troca noite, bebo dia Porque nós era é barraria Aqui o esquema é forró é swingado Que é pra ninguém ficar parado É o piseiro que tá tocando E a galera só dançando É na pisada do vaqueiro Tchô, tchô, tchô Bora meu DJ Carlinhos Remix Isso é Cleiton Lima David cantou Imperador Piseiro baile de favela Tô vendo uma novinha chegando com a primas dela Acho que vai rolar tudo no esquema Se ela me dispensar, vou resolver esse dilema Se ela me dispensar, vou resolver esse dilema Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga quenga Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga quenga Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga quenga Não tem problema não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga quega bota no swing Bora meu parceiro que na moral, no baile de favela Tô vendo uma novinha chegando com as primas dela Acho que vai rolar tudo no esquema Se ela me dispensar, vou resolver esse dilema Se ela me dispensar, vou resolver esse dilema Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga quenga Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga quenga Não tem problema, não tem problema Tu não me quis, eu vou pegar tua amiga quenga não tem problema, não tem problema O nome quis eu vou pegar tua amiga quenga. Não tem problema, não tem problema Tu não me quis eu vou pegar tua amiga quenga. Não tem problema, não tem problema Tu não me quis eu vou pegar tua amiga quenga. Chama no piseiro Certo, Leitone dizer